हेलो दोस्तों मेरा नाम पवन कुमार है आज मैं आपको सिखाऊंगा रेलवे से कैसे ई टिकट बनाते हैं मेरा नाम पवन कुमार है मैं ये ऐसे है इस पर साइन अप करना है रेलवे की वेबसाइट पे जाके आरआईटीसी पे यहाँ आपको अपना यूज़र नेम डालना है जो भी अवेलेबल हो डालना है और यहाँ पर अपना मनपसंद का पासवर्ड बनाना है और कन्फर्म पासवर्ड यहाँ पर वो आपका पेट नेम या इससे आंसर पूछेगा वो देना है और ये यहाँ पर उसका सिक्योरिटी आंसर देना है और फर्स्ट नाम लास्ट नेम ये फेल करके और आपने ऐसे लॉगिन करना है ये आपको क्रिएट हो जाएगा फिर आपको ऐसा यूज़र नेम और आई डी मिलेगी जैसे आपने कोई यूज़र नेम यहाँ पर भर दिया फोर और एफ डाल के ऐसे लॉग इन होगा जैसे अभी आपको दिल्ली से बम्बई जाना है तो ये दिल्ली का कोड है ये बम्बई का है B C T Mumbai centre और यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है जैसे हमने इकतीस दिसंबर को जाना है इकतीस दिसंबर है यहाँ पर आपको ट्रेन चूज करनी है कौन सी ट्रेन में जाना है जैसे हम राजधानी के देखें राजधानी में मेरे को अभी मिल रही है और इकतीस को आर एस सी मिल रही है आर एस सी का मतलब रिजर्वेशन कैंसिल हुई टिकट इसको आप ऐसे करके बुकिंग यहाँ पर आपको नाम फिल करना है पवन कुमार एज थर्टी यहाँ पर लोअर यहाँ पर वेज नॉन वेज खाना यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको ये कैप्चर कोड आएगा इसको डालना ठीक है नेक्स्ट कर देना यहाँ पर ये देखो निजामुद्दीन से बम्बई इकतीस दिसंबर थर्ड एसी ये चेक करना नाम चेक करना है और ये पेमेंट का ऑप्शन पूछेगा आप यहाँ से payment debit card credit card जो भी है वो करना है जैसे आपको डेबिट कार्ड से करना है तो ये एक्सिस बैंक है एक्सिस बैंक से करो यहाँ पर आपको कार्ड नंबर डालना है यहाँ पर उसके एक्सपायरी डालनी है यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम और यहाँ एटीएम पिन नंबर और ये कैप्चर का कोड ये सामने दिखाए पॉसिट कर दोगे आपको टिकट बन के आपके सामने आ जाएगी थैंक यू धन्यवाद